No woman. masih punya kesempatan yang sama Atau semua yang pernah terjadi bisa terulang lagi Tapi ternyata kesempatan yang ada Untuk mendatangkan keajaiban Yang mungkin saja bisa memberiku Waktu satu kali lagi Seandainya biar semangat sini semuanya angkat tangannya dong kasih tahu kita lagi party malam ini Stay, party party party party party party Bapak nggak ikut? Pak Bidong yang ada? Lanjut Pak Bidong. Woyo, yo, woyo. I share with you, you, you. My feet is my only courage, so I've got to put them through. But while I'm gonna say? everything is gonna be alright. Everything is gonna be Oh, yeah.